කෝටි 21ක් වීතුන්ගේ ධනය එක පවුලක් කනකොට ඕගොල්ලෝ බලන් ඉන්නේ. ඒක නෙමෙයි මෙතන වෙන්න ඕන. තනි තනියෙන් නැගිටින්න ඕන. මේ රටේ වෙච්ච විනාශයට වග කියන්න ඕන මිනිස්සු. එකක් පූජ්‍ය පක්ෂය. එකක් තමයි මේ ජඩ මාධ්‍ය. කවුරුත් නැහැ කියන්නේ. කවුරුත් නැහැ කියන්නේ. ජඩ මාධ්‍ය. අපි කතා කරන්න බය වෙන්න ඕනේ නැහැ. මොකද අපිට පක්ෂයක් නැහැ, පාටක් නැහැ. මුකුත් තේරෙන්නේ නැහැ. අපි ශ්‍රී ලාංකික මිනිස්සු. ආ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් ඔක්කොම වුණාද මෙතන ඉන්නවා. ජාතියක් විදියට. ඔගොල්ලෝ මේ රට දකින්නවා කියලා දියුරුන් දුන්න නම් කොහේ දේ වෙලා? ඒක කරන්න කියලා මේ කියන්නේ. ඊට වැඩිය දෙයක් කරන්න දෙයක් නැහැ මෙතන. හරි. ඕගොල්ලෝ අපිවත් ගාඩ් කරනවා. වේලු බිල්ලේ කවුද? කරුණාමානත් ගාඩ් කරනවා. එතකොට අපි ඔක්කොම එක මට්ටමකට වැටලා කරුණාම්මානේ අපි එක මට්ටමේ. හැබැයි උන්ට බැම්බෝල්ලෙන් ගහන්නේ උන්ට ආරක්ෂාවද? හරි. ඒකයි කියන්නේ. ඒක කරන්න එපා මේ අර. ඔයගොල්ලෝ වගකීම ගන්න. ඔයගොල්ලෝ වගකීම ගන්න. අපි තනි තනියෙන් වගකීම ගන්න ඕනේ. නොගත් එකේ ප්‍රතිඵලය තමයි 225ක් මේ රටට වෙන දෙයට වග කියන්නේ නැත්තේ. ඒක සමස්ත ජනතාවගේ ගන්නෙන් තමයි මේ පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒකයි කියන්නේ. ඔක්කොම ප්‍රශ්නය. සාර්ය පඩි ගන්නෙත් අපේ අපේ සල්ලි තමයි. ඒකයි. සර්ල එක තරහාවක් නෑ අපි. පාත්තකොතරක් නේ අපිට ඕනේ අපේ අපේ සාමාන්‍ය රටේ ලෝක පාත්ත දාලා ජීවත් වෙන්න ඕනේ. දරුවෝ ගන්න බැරි කාටි මිනිස්සු. අපි දන්නවා ඕක ඇතුලේ එකෙක්වත් නෑ කියලා. හැබැයි උන්ට පෙන්නන්න ඕනේ මේ රටේ මිනිස්සු නැගිට්ටොත් නේද? සර්ලා ඕන්න මූණ වරගෙන හෙටෝ කරන දුක වෙන්නේ. මෙයා විතරක් නෙමෙයි අනිත් එන හැමෝටම. උත්තරයි. ඒකයි කියන්නේ. මම මේ නිකන් ගෙදරින් උ මිනිස්සු මේක දැකලා දුවගෙන ආවේ. කවුරු හරි එකෙක් ඉස්සරහට අඩිය තිබ්බා නම් අපිත් ඒ පාරේ යන්න ඕනේ. ඒකට සපෝට් එක දෙන්න. ඔයගොල්ලෝ තේරුම් ගන්න. ඔය පිළිවිලි ගෝලෙන් මම මේ කරුණාකරලා කඳුළු ගෑස් ගන්න එපා. මිනිසුන්ට බැටරි පාරවල් ගන්න එපා. ඕගොල්ලන්ගේ අහිංසක කට්ටිය අතන කොටු වෙලා උන් ගල් ගන්නවා අපේ උන්. එතනත් ඉන්නවා ජාතියක් ජම්මයක් නැතිව. මේ මිනිසුන්ට ගල් ගන්න උන් ඩියුටියට ආවේ කියලා උන් දන්නෙත් නැහැ. මේ මිනිසුන්ට මොනාරි වුණොත් එහෙම මේ මිනිස්සුගේ දරු පවුල කවුද රකින්නේ ඒක අපේ මිනිස්සු නිහඬ නිහඬ විරෝධතාවයකට ආපු එක වතුර පාරවල් ගාලා කඳුළු ගෑස් කාපු එකෙන් තමයි අපේ කොල්ලන්ට තුවාලුනේ තමයි පොලිසිය ගූ කරේ පොලිසිය වතුර විරෝධතාවයකට ආවේ කොල්ලෝ ටික ඔක්කොම නිකන් එන්නේ ඔය චූන් කරා ඉල වතුර ගා මේ මිනිසුන්ට ඒ වැඩේ කරන්න දෙන්න මොකද උන් ටික මලාම හරි සරලයි කෝටි 20ක් මිනිස්සු මේක අපේ මිනිස්සු අතේ ආවුද නෑ. පාරේ දින ගලක් තමයි ගියන්නේ. ඔබල ඒකට සපෝට් එක නවිත් එක්ක එන්නේ. ඔබල ඒකට සපෝට් එක නවිත් එක්ක එන්නේ. ඔබලන්ගේ අප්පච්චි කෝටියක 31ක මිනිස්සුන්ව පාරට දැම්ම තමුන්ගේ පුතාව රජ කරන්න. ආ කීප දෙනෙක් මේ රට පාලනය කරන ඕගොල්ලෝ මං අහන එකකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් තත්ත්වේ ඉන්නවද? මං ආන්නේ එක ප්‍රශ්නෙකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් මට්ටමේ ඉන්නවද ඒකයි කියන්නේ මේ කතාව අපි මිනිසුන්ට දේශපාලනේ ඔළුවට දාන්න ඕනේ අපිට කාටවත් ගහමරා ගන්න ඕනේ නැහැ කිසිම දෙයක් නැහැ ගහමරා මේ ප්‍රශ්නේ ඉස්සරහ දෙන්නේ කියලා මං ආන ප්‍රශ්නේ එකකට ඔයගොල්ලෝ උත්තර දෙන්න අඳුරු ගෑස් ගහලා බැටුපොර මාරෝ ගහලා කොල්ල මේක විසඳන්න බෑ මේක විසඳන්න පුළුවන් එකම ක්‍රමය ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක හිතගත්ත දවස නෑ ඒක විසඳන්න ඕනේ අපි මම හේලව කරනවා 2009 අපි වතුර බෝතලේ ඔක්කොම ඇහුවා කියන විදියට ඒ මේ රට බේර ගන්න අපි අමම කුළු කුළු විදියට ජප වුණා නමුත් මොකද අපිට අන්තිමට හම්බ වුනේ ඔක්කොම මේ ගන්න ඕගොල්ලන්ගේ අතපිය අතපය ගිය අයියලා මල්ලිලා ඕන් තරම් ඇතියා මේකේ උන්ට මොනවද ලැබුණේ පෙන්ෂන් එකක් නැති වෙන්න යන්නේ ඒක තේරුම් ගන්න ඊටීඑෆ් එක ඊපීඑෆ් එක නැති වෙන්න යන්නේ මේ රටේ බැංකුඩිය කඩන් වැටෙන්න හදන්නේ. හා? ඒක තේරුම් ගන්න. පවතින විදිහට විරෝධතාවය. මේ 13ක් ණය වෙච්ච රටේ සංවර්ධනය කියලා කරපු බොරුව තාම බේදෙන්නේ නැද්ද? හා? පිළියන 13ක් ණය වෙලා අපි. තව අපි දන්නේ නැති ණය කොච්චර ඇතිද? මොනවාද අපි ණය උනේ? විතර දේවල් කියන රටේ මිනිස්සු එකමුතු නැහැ. ඒකයි උනේ. අද ඒක වෙනවා ඒකට සහයෝගය දෙන්න. ඒකට සහයෝගය දෙන්න අයියේ. කරුණා කරලා ඕගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ගේ පාඩුවේ මේ මිනිස්සුන්ට මේ වැඩේ කරන් දෙන්න. හරි. දෙවියන් මොනවා